meni qo'shig'im emas buni egalari boshqa просто aytib bermoqchiman kelib qoldi bozorda buzilib qoldi aravam nima qilish bilmay o'yga tolaman mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham seniki qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir rossiyaga ketib qolaman bilib qo'ygin xotinjon gitara meniki rossiyaga borib enamni ko'rib kelgan haqida qo'shiq yomon bo'lgan ey o'zimcha ketib oldim yuqorgina hayot boshlandi dedi. kelib nexia olamiz baland uylar solamiz kelib nexia olamiz ey baland uylar solamiz kelajak zo'r O't ketdi yetti oy hamon puldan darak yo'q men do'stimga zorlandim ey yur vatanga ketamiz birovga ishlagandan borib sabzi ekamiz men yurtimni ko'rganda yuragim to'lib ketdi rossiyadan ming chandon go'zali ko'rinib ketdi men o'zi bitta notadan chalishni aytishni bilaman xolos men bunaqa bizni sluh ham yo'qda bunaqa sluhovой то есть ana o'qimaganmiz Ləni verin, ləni ver, lə, lə, lə, sən lə, lə, lə deyib məndə bittə toyda. Lə deyən notan surətinə gəldi. Lə, lə, lə, lə, lə, ləni ver deyib. Şimdi ikki yilda xotinimga ham yozolmadim xat o'zi kasal edi kamiga 2 qat rossiyada 1000 dollardan oylik olasan ana olasan mana olasan tuprog'ing ko'zimga surayin vatan o'lsam ham bag'ringda o'layin vatan xato ey xato qildimda uyga kelsam xotinim tashlab ketibdi ruschani o'rganmaganman ozmoz prosti xotin meni prosti dedim qorin och qolib ketdi palov qil dedi boshimga yaxshilab bir o'xlov yedi ruschani o'rganmaganimga bilaymi yana mushte mushte bolalarga Brattan degani, ey nima degani? Bratlan degani, aka degani Kaltakdan boshqa narsa yo'qmi yegani Rossiyada yurgan do'stlarimiz, men Rossiya emas, vobshe chet davlat, boshqa davlatlarda yurgan do'stlarimiz uchun albatta hazil qo'shig'i, ular ham salomat uyga yetib kelsin. xonadonlari bilan ila o'tirish, ana kelganda bir yana bir kulishaylik bizni chaqirsin boraylik biz ham xizmatga shu insonlar uchun ozgina hazil qo'shiq aytib bermoqchiman bu aslida meni qo'shig'im emas buni egalari boshqa просто aytib bermoqchiman kelib qoldi tarara ra la la la la la la la la bozorda buzilib qoldi aravam nima qilish bilmay o'yga tolaman xotin endi menga bunday qarama g'ashim kelsa rossiyaga ketib qolaman xotin endi menga bunday qarama g'ashim kelsa rossiyaga ketib qolaman yomon bo'laman yomon bo'laman mayli o'sha pol bitmagan uy ham seniki mayli o'sha ozib ketgan qo'y ham seniki endi bo'ladigan to'y ham seniki Endi qo'ygan xotinjon gitara meniki yomon bolaman yomon bolaman qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir rossiyaga ketib qolaman qachon uchar ekan o'sha samolyot men baribir rossiyaga ketib qolaman yomon bo'laman yomon bo'laman g'ashim kelsa rossiyaga ketib qolaman yomon bolaman voy yomon bolaman g'ashim kelsa rossiyaga ketib qolaman arava para para pa para tararam taray day day dururam lay daray lay lay daray daray lay lay lay rossiyaga borib inamni ko'rib kelgan haqida qo'shiq yomon bo'lgan ey o'zimcha ketib oldim yoqqa borgandan hayot boshlandi deydi o'shal mashg'ul kunda men hayotimdan olibman hamma damas minyapti men piyoda qolibman o'shal mashg'ul kunda mer hayotimdan olibman hamma damas minyapti men piyoda qolibman e boshim qotib o'tirsam do'stim keldi yonimga uning qiziq taklifi oro kirdi jonimga biring ikki bo'lmaydi yo'l yurib nasiyaga oshna menga sherik bo'l ketamiz rossiyaga kelib nexia olamiz Baland uylar solamiz, kelib neksa olamiz, ey baland uylar solamiz, gelecek zo'r. bittadan molni sotib samolyotga o'tirdik go'yoki afsonaviy pul yurtiga ketardik bittadan molni sotib samolyotga o'tirdik go'yoki afsonaviy pul yurtiga ketardik yetib bordik tavakkal ana hayot boshlandi eshak kabi ishladim ko'zlarim ham yoshlandi ko'z oldimda onamning ketma degan zorlari belgacha botib ketdi navas novosibirskning qorlari kelib neksa olamiz baland uylar solamiz kelib neksa olamiz ey baland uylar solamiz Tinim bilmay ishladim, bir kun ochman, bir kun to'q. O'tib ketdi 6 oy. Tavba, puldan darak yo'q. Tinim bilmay ishladik, bir kun ochmiz, bir kun to'q. O'tib ketdi 7 oy, hamon puldan darak yo'q. Men do'stimga zorlandim, ey yur vatanga ketamiz. Birovga ishlagandan borib sevzi ekamiz. qarang chiqdik poyizga poyiz o'lgir tor ekan biz o'tirgan kupeynida qozoq bolalari bor ekan Ey bor pulimiz 100 rubl, ular shunga zor ekan. Bor pulimiz 100 rubl, u ham shunga zor ekan. Oldirib qo'ydik-da. Kelib Toshkent shahridan ey ga o'tirdik. yo'l kirani uyimizdan olib berishga ko'ndirdik kelib toshkent shahridan captivaga o'tirdik yo'l kirani uyimizdan olib berishga ko'ndirdik angrenda choy ichib so'kish ichdik povurdan yuzimiz chidamadi e, qarz oldik shofyordan mahallaga kelganda asta eshikni ochdik shofyor ham ulgimadi tushdiga ura qochdi ana nechta olasan mana uylari solasan ana nechta olasan mana uylari solasan enangni ko'rasan qishlog'imni ko'rganda yuragim to'lib ketdi rossiyadan minchondan go'zali ko'rinib ketdi men yurtimni ko'rganda yuragim to'lib ketdi rossiyadan minchondan go'zali ko'rinib ketdi agar bo'lsang vatanda uydan chiqmay qishlaysan rossiyaday tomonda g'ish yoqsa ham ishlaysan chiqib fermer yeriga tinmay ketmon chopaman rossiyani pulini shu yerdan ham topaman o'zga yurtda o'zgaga baland uylar solgandan bitta g'ish qo'y vatanga ho'p savobga qolasan o'zga yurtda o'zgaga baland uylar solgandan bitta g'ish qo'y vatanga ho'p savobga qolasan keyin neksiya olasan namunaviy uylar olasan ana shunaqa bo'lgan men o'zi bitta notadan chalishni aytishni bilaman xolos men bunaqa bizni slux ham yo'qda bunaqa sluxовой то есть ana o'qimaganmiz lyani bering lyani ber ля ля ля desa men ля ля ля debmanda bitta to'yda ля degan notani so'rayapti ля ля ля ля ля emas lyani ber dedi <laughs> shunday ikkinchi seriyasi olis olis yurtlarda boy bo'laman deb boy bo'lsam osmonda oli bo'laman deb bir yolg'onchi odamga qaydan ishondim xato qildigey xato qildimda ishxonamda yaxshigina ishlab yurodim. ozmi ko'pmi shashlik pashlik ishlab turuvdim Yoq gohida ko'kragimga mushlab yurodim. xato qildigey xato qildimdan gohi gohi tosh shashliklardan tishlab turuvdim xato qildik xato qildimda ey do'stlar ikariston turki yurdik bir o'tirdik bir suyandik bir tikka turdik oyoqlarim ishib ketdi ming azob ko'rdik xato qildik xato qildimda bizni obargan iplos qayga yo'qoldi yuraklar motorday birdan o'toldi Robotoyda bittasi so'kinib qoldi xato qildik xato qildimda Robotoyda bittasi so'kinib qoldi xato qildik xato qildimda bir buhanka 10 kishiga qanday yetadi ikki yildan beri kunlar shunday o'tadi och karınge kapusta ham moyday ketadi xato hata xato qildimda och karınge kapusta ham moyday ketadi xato qildigey xato qildimda ikki yilda xotinimga ham yozolmadim xat O'zi kasal edi, kamiga 2 qat. Rossiyadan 1000 dollardan pul topaman deb xato qildik-ey. Xato qildim-da. Rossiyada 1000 dollardan oylik olasan, ana olasan, mana olasan. Bu ketishda bir kuni gadoy bo'lasan. Xato qildik-ey. Xato qildim-da. Bir amallab ikki kishi chipta E, o'rmon taraf bilan qochib qoldikda bo'lmasa biz 10 yilda ham olmas edik xato qildik ey xato qildimda qayda bo'lsam sen bilan bo'layin vatan tuprog'ing ko'zimga surayin vatan o'lsam ham bag'ringda o'layin vatan xato qildigey xato qildimda o'lsam ham bag'ringda o'layin vatan xato qildigey xato qildimda uyga kelsam xotinim tashlab ketibdi bolalarni qo'sh tepaga boshlab ketibdi qishlog'iga ko'zlarini yoshlab ketibdi xato qildigey xato qildimda rushan o'rganmaganman ozmos Prosti xotin meni prosti dedim. Qorin och qolib ketdi, palov qil dedi. Boshimga yaxshilab bir o'xlov yedim. Xato qildigi, xato qildimda. Rushan Ruschani o'rganmaganimga bilaymi yana? Mushte-mushte bolalarga Bratan degani, ey, nima degani? Bratan degani, aka degani, kaltakdan boshqa narsa yo'qmi yegani xato qildigi, xato qildimda kaltakdan boshqa narsa yo'qmi yegani xato ey xato qildimda hey akam hey ukam o'zingdan qolma Yoni bo'lgan yog'ochday kul bo'lib qoma. Rossiyadan 1000 dollardan pul topaman deb o'zga yurtlarga borib qul bo'lib qoma. Rossiyadan ming dollardan pul topaman deb o'zga yurtlarga borib qul bo'lib qolman la la la la la la la la la la la la la la la la shunaqa yenamiz gurkiyamiz